Thank you. Thank you. 何お前はもう死んでいる。 Stop right there, criminal scum! Nobody breaks the law on my watch! I'm confiscating your stolen goods. Now pay your fine, or it's off to jail. Fuck off! <laughs> ¡No! ¡Había a la y para ella! Eso.